बसमीम अस्सलाम वीयर्स नजीब सॉल्यूशंस के प्लेटफॉर्म से ग्राफिक्स की एक नई सीरीज़ का आज से हम आगाज़ कर रहे हैं और हम अपना आगाज़ अडोब फोटोशॉप से कर रहे हैं थोड़ा सा हम पहले इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और इसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं basically Adobe Photoshop Adobe Corporation की एक प्रोडक्ट है जहाँ पर हम ज़्यादा काम इमीडिएट एडिटिंग का करते हैं फोटोशॉप में हमें यहाँ तक फैसिलिटी होती है कि हम किसी एक पिक्सल्स को भी पिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं अगर हम ग्राफिक टूल्स को देखें तो हमारे पास दो तरह के ग्राफिक टूल्स हैं एक कोरल ड्रा है हमारे पास और एक अडो फोटोशॉप है मेन ग्राफिक्स इन्हीं दो टूल्स पर बेस करती है आमतौर पर अगर हम टेक्निकल टर्म में इन्हें कॉल करें तो एक हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स है और एक हमारे पास रेस्टर ग्राफिक्स ऐसे ग्राफिक्स जो लाइन बेस्ड होते हैं जिनमें हम लाइन बनाकर उन पर काम कर रहे होते हैं उन्हें हम वेक्टर ग्राफिक्स बोलते हैं ये एक लाइन की डेफिनेशन ऐसे ग्राफिक्स जिन पर हम पिक्सल्स पे काम कर रहे होते हैं ऐसे ग्राफिक को हम रेस्टर ग्राफिक्स बोलते हैं सो अडो फोटोशॉप हमें रेस्टर ग्राफिक्स पे काम करने की फैसिलिटी देता है और फुल कंट्रोल के साथ जबकि कोरल ड्रा कोरल ड्रा का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर हम ज्यादा काम लाइन ड्राइंग पे करते हैं इमेजेस पे भी हम काम कर सकते हैं मगर हमें कोरल का दूसरा प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है कोरल पेंट अदरवाइज इमेज पर हम एज ए ऑब्जेक्ट तो काम कर सकते हैं लेकिन उसके पिक्सल्स को सिलेक्ट नहीं कर सकते और मार्केट में जो ज़रा पॉपुलर प्रोग्राम है इमेज एडिटिंग के लिए that is Adobe Photoshop let us start इसे हम स्टार्ट करते हैं जी बिल्कुल बिगनिंग से हम शुरू कर रहे हैं इसको ऐसे लोग जो ग्राफिक्स के मतलब कुछ नहीं जानते या फिर अडोब फोटोशॉप अभी उन्होंने बिल्कुल खोल के अभी नहीं देखा बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट कर जी सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अडोब फोटोशॉप को हम ओपन किस तरह जी स्टार्ट पे क्लिक करते हैं स्टार्ट के बाद आल प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं जरा चेक कीजिए यहाँ पर कहीं अडोब फोटोशॉप आपको नजर आ रहा है जी ये हमें अडोब फोटोशॉप नजर आ रहा है सो हम यहाँ पे क्लिक सो so, ये फोटोशॉप का प्रोग्राम ओपन हो रहा है प्लीज <coughs> वेट बंद कीजिए जी दोबारा से ओपन करते हैं जी फोटोशॉप को ये मिनिमाइज किया था मैंने इसे ओके okay. ये फोटोशॉप का इंटरफेस हमारे सामने खुल गया क्विकली जरा हम इसके इंटरफेस को अंडरस्टैंड कर लेते हैं सबसे स्टार्ट पर टाइटल बार आ रही है जहां पे सॉफ्टवेयर का नाम आ रहा है यहां पर इस वक्त मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूं इस हिस्से को हम टाइटल बार बोलते हैं यहाँ पर फोटोशॉप लिखा हुआ आ रहा है ये प्रोग्राम का नाम है उसके नीचे जो बार हमारे पास आ रही है it is called menu bar इसमें डिफरेंट मेन्यूज़ की ऑप्शंस आ रहे हैं जहाँ से हम मुख्तलिफ मेन्यूज़ की कमांड्स को ऑपरेट करें उसके बिल्कुल नीचे जो बार हमें नज़र आ रही है इस वक्त जहाँ पर मेरा माउस ड्रैग हो रहा है इस बार को हम ऑप्शन बार बोलते हैं और इसकी बिल्कुल लेफ्ट साइड पर हमारे पास टूल बॉक्स आ रहा है टूल बॉक्स में से हम जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन बार में उसकी तमाम डिटेल्ड ऑप्शंस आ जाएंगे फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये टी बना हुआ है मैं तो यहाँ पे टी के टूल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा ये ऑप्शन बार क्या कर रहा है ये तमाम टेक्स्ट की ऑप्शन को शो कर रहा है कि हम टेक्स्ट पर कौन कौन सी कमांड्स प्ले कर सकते हैं सेम इसी तरह मैं ऊपर आ गया हूँ किसी ऊपर टूल पे क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन चेंज हो जाते हैं सो हमें क्या पता लगा कि हम जिस टूल को चूज करेंगे ऑप्शन बार उसी की डिटेल्स हमको दिखा रहा होगा ओके ये तो इंटरफेस हो गया जी अब स्टार्ट करते हैं जरा हमने काम शुरू करना है आप देख रहे हैं अभी तक हमारे पास कोई भी फाइल नहीं खुली सो हम फाइल पे क्लिक करते हैं ओके जी नया पेज लेने के लिए यहाँ से न्यू पे क्लिक करते हैं आ गया हमारे पास न्यू का ऑप्शन जी फोटोशॉप एक बात आपने याद रखनी है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूजर हैं आपने इसको सीखा हुआ है कहीं से आप इसे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने ये जहन में रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो प्लेटफॉर्म है और अडोप्ट का जो प्लेटफॉर्म है ये डिफरेंट है बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो बना हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्लेटफॉर्म के लिए बना हुआ है सो so, काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर होती हैं इन तमाम प्रोग्राम्स में एक जैसी होती है लेकिन अडोप फोटोशॉप जो है ये बेसिकली एप्पल प्रोग्राम के लिए डेवलप हुआ है सो so, एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो कमांड्स को यूज करता है अडोप फोटोशॉप उसी तरह की कमांड यूज करता है सो so, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जब इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके साथ पैरेलल हम एक्सेल में आए तो बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें डिफरेंट लगेंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से या एक्सेल से या माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी प्रोडक्ट से सो हम उन चीजों को साथ साथ देखेंगे सबसे पहले तो जब हम अडो फोटोशॉप में नया पेज लेते हैं तो सबसे पहले हम अपनी फाइल का नाम रख लेते हैं for example it's my first file so मैं इसका नाम ही रख लेता हूँ फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि हम जिस तरह का इमेज डिजाइन करना जा रहे हैं यहां से हमने उस इमेज को चूज करना होता है यानी उसके साइज को चूज करना डिजाइनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है डेट इज मेयरमेंट कि आपने सबसे पहले मेजरमेंट करनी है फिर आपने अपना काम शुरू करना है मेजरमेंट के बगैर आपने अपना काम शुरू नहीं करना ऐसे नहीं है कि आप पहले डिजाइन बना लें और बाद में आप देखेंगे कि इसका साइज क्या होना चाहिए आपने ये याद रखना है कि आपने पहले मेजरमेंट लेनी है फिर डिजाइन बनाना सो so, पहले हमने ये डिसाइड किया कि हम जो कुछ बनाना चाह रहे हैं वो किस साइज का तो so, ये देखिए कुछ साइजेस उसने दिए हुए हमें यहाँ से जो भी सूटेबल साइज आपको लगता हो आप यहाँ से चूज कर सकते हो अदरवाइज आप खुद भी अपना साइज बता सकते हैं और यहां पर हमारे पास जो यूनिट आ रहा है वो पिक्सल्स आ रहा है तो हम चाहें तो पिक्सल्स नहीं हम यूज करना चाहते तो हम यूनिट को चेंज कर सकते हैं हम जिस यूनिट में कंफर्टेबल हो हम उसे कर सकते हैं मगर ये बात याद रखें कि क्योंकि फोटोशॉप में जो हम काम कर रहे हैं जो एडिटिंग कर रहे हैं वो पिक्सल बेस्ड है पिक्सल्स को हम चेंज करना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर है कि आप पिक्सल्स में कंफर्टेबल हो पिक्सल्स को अंडरस्टैंड करें मिसाल के तौर पर आप किसी और डिजाइनिंग टूल पे काम करते रहे हो पोलर ड्रा पे काम करते रहे हो तो उसमें हम ज्यादातर इंचेस पे काम करते हैं या फीट पे काम करते हैं आमतौर पर हम इंचेस में काम कर रहे हो सो अगर आप इंचेस को ज्यादा अच्छा समझते हो तो इट्स ओके okay, आप इंचेस में साइज ले लो मिसाल के तौर पर मैं टू बाई टू का कोई इमेज डिजाइन करना चाहता हूँ सो हम यहां से इंचेस में आए टू इसको भी इंचेस कर दें और यहां पर आकर इसकी विथ को कर दें टू और यहां पर भी टू टाइप कर जी इंचेस में हो गया अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये टू इंचेस कितने पिक्सल्स में है इट्स ओके okay. से आप इजीली इसकी मेजरमेंट चेंज करें पिक्सल में करो जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि एक इंच में कितने पिक्सल्स होते हैं but it depends on resolution ठीक है ये भी आपने याद रखना इस वक्त रेजोल्यूशन जो हमारे पास आ रही है टू आ रही है अब रेजोल्यूशन को भी आपने थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करना है कि आप काम किस तरह का कर रहे हो आपने आउटपुट कहाँ पे लेनी है अगर तो आपने प्रिंटर पे आउटपुट लेनी है क्या आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए इमेज डिजाइन कर रहे हैं ये चीज आपने डिसाइड कर अगर तो आप इंटरनेट बेस्ड कोई काम कर रहे हो तो 72 पिक्सल्स नो डाउट कि इसका साइज तो छोटा होगा लेकिन इमेज की क्वालिटी में कुछ तो थोड़ा सा फर्क आएगा तो अगर हम इसको 200 पिक्सल पे रख के काम करें it's better but it's up to you कि आप किस तरह काम करते हो आप खुद बनाए इमेज बनाकर देखें कि क्या 200 पिक्सल में इमेज अच्छा आ रहा है कि 100 पिक्सल्स में इमेज अच्छा आ रहा है कि 72 पिक्सल्स में इमेज अच्छा आ रहा है तो आप यहाँ से बाद में भी इसके रेजोल्यूशन को तब्दील कर सकते हो जी उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है मोड अब हमने आउटपुट प्रिंटर पे लेनी है मशीन पे लेनी है कि वेबसाइट पे लेनी है अगर तो आपने अपने कंप्यूटर को इंटरनेट पे ही रखना है सॉफ्टवेयर में ही रखना है यानी मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ वेबसाइट के अंदर मुझे इमेज लगाना है तो बेहतर है कि मैं आर पे काम R G stand for red green blue ये तीन कलर चैनल से कलर बनते हैं C M Y K stand for cyan magenta yellow black C stand for cyan M stand for magenta Y stand for yellow और के फॉर ब्लैक सो ये चार कलर से मिलकर कलर बनते हैं पाकिस्तान में जो प्रिंटिंग मशीनरी है वो C M Y K colour को यूज करती है इंपोर्टेड मशीनरी आरजीबी को यूज करती है लेकिन अगर आप वेब बेस्ड कोई काम कर रहे हो तो आप आरजीबी भी कर सकते हो लेकिन अगर आपने प्रिंटिंग प्रेस पे कोई काम लेकर जाना है तो ये आपकी मजबूरी है कि आपको उसे सी के में लेकर जाना पड़ेगा इसलिए कि पाकिस्तान में मेजोरिटी जो मशीन की है वो सी के बेस्ड मशीन ओके उसके बाद ग्रे स्केल का क्या मतलब है कि आप कलरफुल इमेज नहीं बनाना चाहते बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाना it's okay it's not our requirement so हमने कहा आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू उसके बाद क्या लिखा हुआ है कॉन्टेंट अडो फोटोशॉप में हम अपने पेज को कैनवस बोलते हैं अडो फोटोशॉप में जो हमारा पेज होता है इस कॉल्ड कैनवस कैनवस पेपर जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम काम कर रहे हो तो हम बोलेंगे कि डॉक्यूमेंट एक्सेल में हम काम कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं शीट इसी तरह जब आप अडोब फोटोशॉप में काम कर रहे हो तो आप अपने पेज को बोलोगे कैनवस सो so, अब हम यहां पर ये डिसाइड करेंगे कि हमारा कैनवस किस तरह का होगा व्हाइट का मतलब है कि उसका कलर व्हाइट होगा बैकग्राउंड कलर का मतलब क्या है कि टूल बॉक्स में जो भी बैकग्राउंड कलर इस वक्त अवेलेबल है उस कलर का पेज बन जाएगा व्हाइट का मतलब व्हाइट बैकग्राउंड का मतलब ये कोई कलर नहीं है टूल बॉक्स से हम कलर चेंज करेंगे वेयर इज टूल बार जी पहले भी बताया था आपको ये टूल बार है ये इसके नीचे ये कलर बॉक्स बॉक्सेज आ रहे हैं एक कलर ऊपर आ रहा है एक कलर नीचे आ रहा है ऊपर वाले को हम फोरग्राउंड कलर बोलते हैं नीचे वाले को हम बैकग्राउंड कलर ऊपर वाले को फोरग्राउंड नीचे वाले को बैकग्राउंड कलर बोलते हैं और ये इनवर्स का एक बट एक बटन भी लगा हुआ है यानी अगर आप ऊपर वाला कलर नीचे करना चाहो और नीचे वाला कलर ऊपर करना चाहो तो आप इस बटन से ये काम भी कर सकते हैं इस वक्त तो बाई डिफॉल्ट जो स्टैंडर्ड कलर हैं वो आ रहे हैं अगर आप बैकग्राउंड कलर का पेज लेना चाहते हो तो न्यू पे आने से पहले आप बैकग्राउंड का कलर चूज कर लो जी मैंने अभी आपको क्या बताया बैकग्राउंड का कलर ऊपर है कि नीचे है जी बैकग्राउंड का कलर नीचे वाले कलर को हम बैकग्राउंड कलर बोलते हैं यानी अगर आपको बैकग्राउंड कलर इस्तेमाल करना है तो आपने नीचे वाले कलर को चेंज करना है लाइक दिस जहां व्हाइट कलर जो आ रहा है ठीक है ये वाला वाला व्हाइट कलर सो इस वगैरह इसको अभी हम छोड़ते हैं और ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है ना तो व्हाइट चाहिए ना कोई कलर चाहिए बल्कि एक विंडो हो जिसमें हम काम कर रहे हैं हमें कोई भी कलर नहीं चाहिए सो हम व्हाइट को चूज कर लेंगे फिलहाल व्हाइट का मतलब व्हाइट कलर बैकग्राउंड का मतलब जो भी कलर बैकग्राउंड में है वो आ जाएगा ट्रांसपेरेंट का मतलब कोई भी कलर नहीं है हम इस तरह करते हैं तीनों कॉन्टेंट्स के साथ एक एक पेज बनाते हैं पहले व्हाइट लेते हैं जी व्हाइट कलर का एक पेज बन गया अब हम कहते हैं हमें एक ग्रीन कलर का पेज बनाना चाहते हैं इस पर क्लिक कीजिए जी कहां पे क्लिक किया मैंने ये वाला जो हिस्सा है ये बैकग्राउंड कलर कहलाता है और लिखा हुआ भी आ रहा है और ये फोरग्राउंड कलर सो अभी हम इस पर क्लिक करते हैं जी कितने सारे कलर आ गए हैं आप जिस तरह का भी कलर चूज करना चाहो यहाँ से चूज करें लेंगे हमने यहाँ से एक कलर लिया और ये क्या लिखा हुआ है ओनली वेब कलर्स अगर तो आप कोई वेब बेस्ड काम कर रहे हो यानी आप इंटरनेट के लिए अपनी वेबसाइट के लिए कोई इमेज डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को ऑन करोगे लेकिन अगर आप प्रिंटिंग प्रेस पे लेकर जाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को ऑफ ही रहने दोगे सो हम सपोज कर रहे हैं जी कि हम इंटरनेट के लिए वेबसाइट के लिए कोई इमेज डिजाइन कर रहे हैं सो हमने इसको इनेबल कर दिया इसे ऑफ करने का मतलब यह है कि आपने इंटरनेट बेस्ड काम नहीं करना बल्कि आपने प्रिंटिंग प्रेस से कुछ प्रिंट करवाना है फॉर एग्जाम्पल मैं ब्रोशर डिजाइन कर रहा हूँ मैं विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर रहा हूँ फॉर डेट पर्पज सो अभी फिलहाल हम इसे ऑन करते हैं इस तरह करने से कोई पेज नहीं आया बल्कि हमने सेट कर दिया कि बैकग्राउंड कलर इस वक्त ये वाला हो गया फाइल में जाते हैं न्यू में जाते हैं अब सब चीजें हम अंडरस्टैंड पहले से कर चुके हैं हम सिर्फ यहां से क्या कर देते हैं इसको background colour for then okay जी जी व्यूअर्स देखें जरा पेज कैसा बन गया हमारा अब कलर फिर पेज बन गया अभी हम तीसरा पेज भी क्विकली ले लेते हैं न्यू और फिर हम ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करते हैं जी जरा रिमाइंड करें इसका क्या मतलब था मैंने क्या बताया था इसके मुतालिक इसका ये मतलब था कोई भी कलर नहीं होगा एक विंडो होगी ट्रांसपेरेंट ओके करें जरा चेक करें जी आपको जो ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं ये कोई कलर नहीं है it's like a window there is no colour पहली सूरत में व्हाइट कलर है दूसरी सूरत में भी हमारे पास रेड कलर आ रहा है मगर इस सूरत में कोई भी कलर नहीं है so it's up to you कि आप किस तरह का कैनवस लेना चाहते हो इट इज कॉल्ड कैनवस ये जो हमारा पेज खुला हुआ हमें नजर आ रहा है टू बाई टू का ये हमारा कैनवस है आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा अब फोटोशॉप में हमने क्या करना है इसमें क्रिएशन भी कर सकते हैं लेकिन इसमें ज्यादातर जो काम है वो एडिटिंग का है इमेजेस एडिटिंग का काम सो एज ए स्टूडेंट आपके पास कुछ इमेजेस होंगे तो आप प्रैक्टिस कर सकोगे ऐसे ही है ना यानी आपको कहा जा रहा है जी कि फोटोशॉप में तो इमेजेस एडिटिंग कर रहे हैं तो आप ब्लैंक पेज पर क्या चीज क्रिएट करोगे आपको स्टार्ट इमेज एडिटिंग से करना है ओके सो अडो फोटोशॉप जब आप इंस्टॉल करोगे तो ये खुद से ही बहुत सारे इमेजेस अपने पास रख लेता है वैसे तो आमतौर पर आप लोगों के पास बहुत सारे इमेजेस होते हैं आप किसी इमेज में भी प्रैक्टिस कर सकते हो लेकिन अडो फोटोशॉप आपकी प्रैक्टिस के लिए भी अपने पास कुछ इमेजेस रखता है वो इमेजेस किस जगह पर पड़े होते हैं यहां से हम अपनी बात स्टार्ट करें जी फाइल में जाते हैं नो डाउट कि वो इमेजेस फाइल्स की सूरत में पड़े होंगे सो हम ओपन की कमांड पे जाते हैं आपने फोटोशॉप में कोई भी फाइल खोलनी होगी कोई भी जेपीजी फाइल कोई भी इमेज फाइल खोलनी होगी फोटोशॉप की फाइल खोलनी होगी तो हम ओपन की कमांड यूज करें फॉर एग्जाम्पल फिलहाल तो ये पाथ सेट हुआ आ रहा है हमें हम कहते हैं नो रिसेंट प्लेसेज चले जाते हैं हम्म। आपने ये समझना है कि ये अडो फोटोशॉप अपने इमेजेस को कहां पर रखता है अडो फोटोशॉप अपने इमेजेस को बाय डिफॉल्ट कहां पे स्टोर करता है इन इमेजेस का क्या फायदा है एज ए प्रोफेशनल तो आपको इनका कोई फायदा नहीं है लेकिन जब आप लर्निंग कर रहे होगे तो प्रैक्टिस करने के लिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे ये इमेजेस किस जगह पर पड़े होते हैं बहुत आसान सी बात है जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर विंडोइंग एनवायरनमेंट में इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले आपने देखना है कि वो सी पे इंस्टॉल होता है बाई डिफॉल्ट कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि विंडोइंग एनवायरनमेंट में यानी विंडोज सेवन हो एक्सपी हो एक्सपी तो बहुत पुरानी हो गई है विंडोज एट हो विंडो टेन हो सो so, कोई सी भी विंडो आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो सी के ऊपर एक स्पेसिफिक फोल्डर होता है हमारे पास इस नाम का जी जिसे रीड कीजिए प्रोग्राम फाइल्स के नाम पर फोल्डर इसे क्लिक करें चाहे वो ऑफिस है चाहे वो कोरल ड्रा है चाहे वो अडोब फोटोशॉप है और इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हो सकते हैं ये सब के सब प्रोग्राम प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर में इंस्टॉल होते हैं सो so, यहाँ पर आपको अडोब नजर आ रहा है जी इस पर क्लिक कीजिए ये इसकी लोकेशन है फोटोशॉप सेवन लिखा हुआ आ रहा है जिस पे क्लिक कीजिए फोटोशॉप के तो नए वर्जन भी काफी सारे हैं लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एज ए प्रोफेशनल जब काम कर रहे हो तो सेवन पे काम करें उसकी क्या वजह है उसकी वजह यह है कि ये बहुत स्टेबल वर्जन है इसमें बहुत कम एरर है जो न्यूएस्ट वर्जन है उनमें काफी जगहों पर जाकर आपका फोटोशॉप हैंग हो सकता है जी फोटोशॉप में आए और यहाँ से सैम्पल्स का फोल्डर है इसे क्लिक करो तो ये इसने बहुत सारे इमेजेस आपको दिए जी ये ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया व्यू मेन्यू पे और यहाँ से मैंने कर दिया एक्स्ट्रा लार्ज इसका क्या फायदा होगा मुझे इसका ये फायदा हुआ कि इमेजेस यहीं पे मुझे नजर आने शुरू हो इन सब को आपने प्रैक्टिस करना है देखिए ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भी दिया हुआ है सो so, हम अपना स्टार्ट हमेशा डकी से करते हैं उसकी क्या वजह है उसकी यह वजह है कि एक सिंपल सा इमेज है और बिगनर के तौर पर आपको इसे समझने में ज़्यादा आसानी होती है सो so, हम यहां से स्टार्ट करते हैं आप कहीं से भी कर सकते हो ओके जी खुल गया इमेज क्यों ना पुरानी फाइल्स को क्लोज कर दिया जाए यहां से क्लोज का बटन दबाया अगेन एंड अगेन ये डकी का इमेज हमारे सामने आ गया अब हमने अपना काम स्टार्ट करना है हम कोर्स को इस तरीके से सीखेंगे कि हम कुछ प्रैक्टिकली काम करना चाह रहे हैं सो so, जो जो प्रैक्टिकल टास्क होंगे उसी के रेफरेंस से मैं आपको टूल्स सिखाऊंगा ओके जी इस टूल बॉक्स को अगर आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लो एक लेफ्ट पोर्शन है इसका और एक राइट पोर्शन कुछ टूल्स लेफ्ट पे आ रहे हैं कुछ राइट पे आ रहे हैं तो मैं राइट साइड से पहला टूल फिलहाल डिस्कस करने जा रहा हूँ जी मैंने माउस इसके ऊपर रखा इसका नाम लिखा हुआ आ गया this tool is called move tool नाम से ये अंदाजा हो रहा है इस टूल से आप अपनी इमेज को मूव कर सकते हो अब हम जरा थोड़ा सा और टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं फोटोशॉप में जब हम काम कर रहे होते हैं तो हर नजर आने वाली चीज को जो कि अलहदा से हमें नजर आ रही हो उसे हम लेयर बोलते हैं मिसाल के तौर पर हमें एक डकी नजर आ रहा है लड़की की आइज भी नजर आ रही है उसका फेस भी नजर आ रहा है उसकी बॉडी भी नजर आ रही है उसका हेड भी नजर आ रहा है अगर मैं ये कहूंगी सब चीजें अलहदा हैं नो ये एक ही चीज हमें नजर आ रही है अलहदा का क्या मतलब होगा कि अगर इसकी आइज बिल्कुल सेपरेटली सिलेक्ट हो सकती हो इसका फेस बिल्कुल सेपरेटली सिलेक्ट हो सकता हो इसका हेड बिल्कुल सेपरेटली सिलेक्ट हो सकता हो देन वी कॉल के ये अलहदा अलहदा लेयर है इस वक्त ये एक लेयर है लेकिन अभी यहाँ से कहीं से हमें प्रूफ नहीं मिल रहा कि क्या ये एक लेयर है आप लेयर्स को कंट्रोल करने के लिए फोटोशॉप के अंदर लेयर की विंडो का इस्तेमाल करते हैं जी मैंने क्या बताया कि हम लेयर्स को कंट्रोल करने के लिए फोटोशॉप में लेयर की विंडो यूज करते हैं इसका बहुत इजी सा हमारे पास एक शॉर्टकट होता है F7 जी F7 प्रेस कीजिए आप देख रहे हैं राइट साइड पर एक छोटी सी विंडो खुल गई है इसे क्लोज करें ये तो मैंने शॉर्टकट से इसे खोला है क्लोज कीजिए इसको अगर हम विंडो से खोलना चाहते हो मतलब मेन्यू बार से खोलना चाहते हो तो यहाँ पर विंडो का मेन्यू है सो सो सो सो सो यहाँ पे क्या है लेयर के ऑप्शन है जी ठीक हो गया लेयर की विंडो खुल गई हमारे सामने अब हमें कुछ चीजें नजर आ रही हैं मैंने अभी लेयर को डिफाइन किया कि व्हाट इज लेयर लेयर क्या होती है physically as a one unit जो चीज हमें नजर आ रही हो वो एक लेयर है अब हम ये नहीं कह सकते कि इसका फेस इसकी आईज अलग अलग लेयर हैं बल्कि ये पूरी पिक्चर एक लेयर है नो no डाउट कि हम इसकी आईज को अलहदा करके क्लियर बना सकते हैं हम इसके फेस को अलहदा करके क्लियर बना सकते हैं लेकिन इस वक्त ये सब चीजें हमें एक लेयर के तौर पर नजर आ रही हैं और अगर हम लेयर की विंडो पर आए जी देखें जरा लेयर की विंडो में सॉरी <coughs> जी लेयर की विंडो में हमें एक लॉक नजर आ रहा है इस लॉक का क्या पर्पज है देखते हैं आप मूव टूल पर आए और आपने इसको ड्रैग किया मैंने मूव टूल पर आए और ड्रैग किया तो एक मैसेज आया दोबारा देखिएगा मैं इसको फिर ड्रैग करता हूं ये तो आपको समझ आ रहा है ना मूव टूल से क्या होता है कि मूव करने के लिए यूज होगा फिर आ गया दोबारा मैसेज इसका क्या मतलब है फोटोशॉप के अंदर बहुत कम मैसेजेस हैं सो so, बेहतर है कि आप उन मैसेजेस को अंडरस्टैंड कर लें ताकि वो मैसेजेस जब भी आपके सामने आए आपको पता लग जाए आपकी मिस्टेक क्या है जी इस मैसेज को हम पढ़ते हैं could not complete your request because the layer is locked बहुत आसान सी बात की है उसने कहा जी कि आपका जो काम है वो पूरा नहीं किया जा सकता किस वजह से नहीं किया जा सकता क्योंकि लेयर लॉक है सो so, इस पहले लेसन में पहले टॉपिक में हमें एक ये बात पता लगी कि बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप के अंदर खुलने वाला हर इमेज लॉक होता है चाहे वो एक लेयर पे मुश्तमिल हो या एक से ज्यादा लेयर पे अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी जो फाइल है ये कितनी लेयर्स पे मुश्तमिल है तो अब हमें ये अंदाजा करना आसान है लेयर विंडो की मदद से कि ये एक लेयर पर मुश्तमिल है सो so, मैं अगर इस पर काम करना चाहता हूं as a layer as a whole layer तो मुझे पहले इसे अनलॉक करना पड़ेगा लेयर को अनलॉक करना बहुत आसान है हम लेयर को किस तरह अनलॉक कर सकते हैं आप लेयर की विंडो में आएंगे नॉट ऑन लेयर बल्कि आप लेयर की विंडो में आएंगे जहां पर ये लॉक आपको नजर आ रहा है यहां पे आपने डबल क्लिक करना है और ओके कर देंगे आप देखिए जरा क्या हुआ जी क्या हुआ उसका लॉक हट गया इसका मतलब ये हुआ कि अब ये वाली लेयर एडिटेबल बन चुकी है इसको अब अब मूव करके देखिए सो ओके अब तो ये बहुत इजीली मूव हो रही है लेयर ऐसे ही है जी अब ये वाली लेयर बहुत इजीली हम मूव कर सकते हैं अब जरा मूव टूल को पढ़ लेते हैं मूव हम्म? टूल का क्या पर्पज है मूव टूल के एक से ज्यादा पर्पजेज है एक पर्पज तो हमने देख लिया कि लेयर को या सिलेक्शन को अभी तक हमने सिलेक्शन की बात नहीं की इंशाल्लाह आगे सिलेक्शन की बात होगी तो आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस टूल से हम लेयर को या सिलेक्शन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं नंबर वन नंबर टू हम लेयर की या सिलेक्शन की कॉपी कर सकते हैं so, अभी तो हमने सब मूव देखा इसको कॉपी कैसे होगी बहुत आसान है कॉपी करना जी आपने आर्ट की को प्रेस करना है कीबोर्ड पर आर्ट की की होती है आई थिंक सो सबको पता होगा आर्ट की की को एक फिंगर से प्रेस करें और प्रेस करने का मतलब है कि प्रेस ही रखना छोड़ना नहीं अब आपने मूव टूल से इसको ड्रैग करना है जी जरा चेक कीजिए क्या हुआ क्या हुआ इसकी कॉपी हो गई बिल्कुल हो गई है सो so, बहुत आसान तरीका है पूरी की पूरी लेयर कॉपी करने का क्या तरीका है कि आर्ट को दबा के रखें और फिर मूव टूल के साथ इसको ड्रैग करें तो इस तरह करने से क्या होगा लेयर की कॉपी हो जाएगी ओके जी मुझे लग रहा है तो ये लेयर तो हमने नहीं बनानी थी हमने ऐसे ही बना ली है इसे रिमूव कर दें जी लेयर की विंडो में आए ये बॉटम पे कुछ टूल आ रहे हैं जहां मैं माउस ड्रैग कर रहा हूँ सबसे आखिर वाला जो टूल है ये डिलीट लेयर है ये रिसाइकल बना हुआ है ना इसका आप इस बटन पे क्लिक करो जी वापस एक ही लेयर गई ओके जरा दोबारा से इसकी कॉपी करें जी जरा याद करें कॉपी करने का क्या तरीका बताया आपको मैंने हुँ? हम्म। जी आर्ट को प्रेस करें और मूव टूल से इसको इस तरह आप बहुत सारी कॉपीज भी ले सकते अब जरा मूव टूल की एक दो ऑप्शंस देख लो सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है जी पहली ऑप्शन में आपको बता रहा हूं ऑटो सिलेक्ट लेयर नाम से ही अंदाजा हो रहा है ऑटो सिलेक्ट लेयर ये वाली ऑप्शन इनेबल है इसका क्या मतलब होगा कि आप जिस पे क्लिक करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगी देखें जरा ऐसी हो रहा है हम जिस लेयर पे क्लिक करते हैं ऑटोमेटिकली वो लेयर सिलेक्ट हो जाती है ये है इसका फीचर ऑटो सिलेक्ट लेयर लेकिन अगर आप चाहते हो ऐसा ना हो आप इस फीचर को ऑफ करो अब क्या होगा अब आप जहां पर भी माउस रखें ये वाली लेयर खुद ब खुद सिलेक्ट नहीं होगी अब हमें क्या करना पड़ेगा इस लेयर को मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा मैनुअली सिलेक्ट करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं पहला मेथड लेयर की विंडो में आए लेयर्स के नाम आ रहे जिस लेयर पे जाना है वो यहां से चूज कर लो चेक करें जरा क्या ख्याल है सिलेक्ट हो रही है लेयर्स इन लेयर्स के नाम हम अपनी मर्जी से रख सकते हैं बहुत आसान तरीका है क्या तरीका है ये जहां पे मैं क्लिक करूं यहाँ पे डबल क्लिक करो जी कर्सर आ गया आपके पास मैंने इसका नाम रख लिया माई लेयर कोई भी नाम रख सकते हैं ये आपकी मर्जी है सो हम इनके नामों को भी चेंज कर सकते हैं मैंने आपको प्रोसेस क्या बताया है डबल क्लिक करें और यहाँ पर उसका नया नाम लिखें ये तो हुआ ऑटो सेलेक्ट लेयर ऑफ करने दूसरा क्या तरीका है दूसरा ये तरीका है कि आप जिस लेयर को चूज करना चाहते हो उस पर राइट क्लिक करो और ऑप्शन में उनके नाम आ जाएंगे जी एक तरीका लेयर की विंडो से है और एक तरीका राइट क्लिक से ओके आई होप ये आपको समझ आ गई होगी उसके बाद क्या लिखा हुआ है जी show bounding box bounding box से क्या मुराद है अब ये देख रहे हैं इसके कॉर्नर पे ये कंट्रोल्स आ रहे हैं इसका क्या फायदा है इसका बहुत हमें अच्छा फायदा ये है जी कि हम इसको यहीं से पकड़ के रिसाइज कर सकते हैं ऐसी है लेकिन आप एक चीज नोट करें मैं इसको जब नीचे की तरफ ला रहा हूं तो ये एक ही डायरेक्शन को घूम रही है ये चारों तरफ से बैलेंस छोटी नहीं हो रही ओके हम्म? okay, इसका भी शॉर्टकट देखते हैं शिफ्ट और आर्ट मैंने ये दो फिंगर्स से दो कीज प्रेस की है शिफ्ट और आर्ट और अब मैं इसको यहां से पकड़ के ड्रैग करता हूं ये शिफ्ट आर्ट करने से क्या होगा अब ये बैलेंस छूट गया इस लेयर को ज़रा डिलीट कर दें जी अब ज़रा आगे की तरफ चलते हैं ये तो हमने मूव टूल को देख लिया it's okay I hope so ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी अभी हम राइट साइड से सेकंड टूल पर आ रहे हैं इस टूल का क्या नाम है magic wand tool magic wand tool का क्या पर्पज होता है अगर आप इमेज के अंदर से कुछ हिस्सा सिलेक्ट करके मॉडिफाई करना चाहते हो यही बताया था ना मैंने आपको कि फोटोशॉप में हम पिक्सल एडिटिंग करते हैं सो अगर आप इसका कुछ हिस्सा चेंज करना चाहते हैं तो आप मैजिक पेन टूल को इस्तेमाल करेंगे फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी आइज को चूज करना चाहता हूँ मैं इसकी आइज को या मैं इसके फेस को चूज करना चाहता हूँ जरा देखते हैं ये सेकेंड टूल पे आए सो मैजिक वैन टूल क्या करता है इमेज के अंदर से पिक्सल्स को सिलेक्ट मैजिक बैंड टूल पे आए और यहां से मैं इसके फेस पे क्लिक कर ये आपने नोट किया काफ़ी हद तक फेस फेस सिलेक्ट हो गया लेकिन मुकम्मल नहीं हुआ इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये थोड़ा सा कम है अगर आप मैजिक वैन टूल की प्रॉपर्टीज में आए तो यहां पर आपको एक प्रॉपर्टी नजर आएगी और उसका नाम है टॉलरेंस और टॉलरेंस में लिखा हुआ आ रहा है थर्टी टू ये जो 32 है ये एक रेंज वैल्यू है it is not a pixels आपने ये नहीं समझना है कि ये 32 पिक्सल्स की बात हो रही है बल्कि ये एक वैल्यू है और इस वैल्यू को सेट करने से इस तरह पिक्सल सेलेक्ट हुए हैं तो इसका क्या मतलब हुआ अगर मैं इसका पूरा फेस सेलेक्ट करना चाहता हूं तो हमें लग रहा है कि थोड़े से पिक्सल्स रह गए हैं तो क्या ख्याल है अगर हम इसको 32 की बजाय 40 करें बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है चेक करते हैं फोर्टी करने से क्या होता है जी फोर्टी की वैल्यू कर दी पहले आपने वैल्यू लिख करके एंटर करना है उसके बाद अब ये पुरानी सिलेक्शन है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क कि जब आप सिलेक्शंस लोगे तो उन्हें खत्म कैसे करेंगे हमने फोटोशॉप में बार बार सिलेक्शन लेनी है और हमें उन्हें बार बार खत्म भी करना पड़ेगा सो सिलेक्शन को खत्म करने के लिए हम कंट्रोल डी यूज करते हैं सिलेक्शन को खत्म करने के लिए कंट्रोल डी इस्तेमाल करेंगे आप तो शायद मेरा कीबोर्ड जो है ना वो ठीक काम नहीं कर रहा सो हम इस सिलेक्शन को मेन्यू से खत्म कर लेते हैं ठीक है कीबोर्ड ठीक काम नहीं कर रहा था इस वजह से मैंने किया मैं देखता हूँ कि इसकी शायद कोई की मेमोरी में प्रेस है जी दोबारा से क्लिक करें अब जी अब जरा बताइए अब आपको क्या लग रहा है क्या सिलेक्शन पहले से बढ़ी है बिल्कुल पहले से बढ़ी है but not yet hundred percent अभी भी हमें लग रहा है कि कुछ पिक्सल्स रह गए हैं ये मैग्नीफायर देखिए इस मैग्नीफायर को ब्लॉक बनाए इसके ऊपर जी कहाँ था ये मैग्नीफायर ये आखिर में राइट साइड पर बिल्कुल आखिरी टूल जूम टूल जो है ये इसका मैग्नीफायर है अब हमें कुछ अंदाजा हो रहा है अब मैं दोबारा से इसे कैंसिल करता हूँ कंट्रोल डी सो मेरा इस वक्त शॉर्टकट प्ले नहीं हो रहा अगर आप सिलेक्शन को मेन्यू से मैनेज करना चाहते हो तो आप सिलेक्ट पर आओ और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है डिसलेक्ट तो मिनिमाइज करता हूँ मैं कोई इशू हुआ हो तो दोबारा इसे ओपन करें जी अब फिर सिलेक्ट करते हैं जी अब हम क्या कह रहे थे कि इसको अगर हम 50 कर लें तो क्या खा रहा है जी आई होप सो गए काफी हद तक पिक्सल इसके अब कंप्लीट हो गए हैं लेकिन उसके बावजूद अभी तक लाइट पिक्सल्स कुछ रहते हैं अब हम क्या कर सकते हैं अब हम इन पिक्सल को मजीद सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है एक बात आपने याद रखनी है अभी हम सिलेक्शन का सिर्फ एक टूल पढ़ रहे हैं मैजिक बैंड टूल अभी हमारे पास आगे और भी बहुत सारे टूल्स आएंगे यानी मुख्तलिफ सिलेक्शन टूल्स होंगे जो कि आपको सिलेक्शन करने के ऑप्शन देंगे आपने देखना है कि आप कौन से टूल में जरा कंफर्टेबल हो अब कुछ हिस्सा इसका रह गया अब ऑलरेडी एक सिलेक्शन हुई हुई है अब मैं कोई नई सिलेक्शन नहीं करना चाहता बल्कि इस सिलेक्शन के अंदर कोई थोड़ी सी सिलेक्शन मर्ज करना चाहता हूं तो इसका क्या मतलब हुआ इसमें सिलेक्शन ऐड हो रही है अब सिलेक्शन के साथ सिलेक्शन की क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं एक तो है नई सिलेक्शन लेना इसका क्या मतलब होगा आप जब भी नई सिलेक्शन लोगे प्रीवियस सिलेक्शन खत्म हो जाएगी जी जरा इसके ऑप्शन बार में आए ये देखिए जरा सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है न्यू सिलेक्शन जैसे ही मैं किसी दूसरी सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा ये पुराने वाली खत्म हो जाएगी देखिएगा जरा ऐसी होता है कि नहीं खत्म होगी पहले वाली फिर इस पर क्लिक करें प्रीवियस खत्म हो गई दूसरा हमारे पास क्या है एड टू सिलेक्शन इसका क्या मतलब होता है कि प्रीवियस सिलेक्शन के अंदर नई सिलेक्शन को मर्ज करना मिसाल के तौर पर मुझे ये वाले पिक्सल जो लाइट कलर है ये नजर आ रहा है कि ये सिलेक्ट नहीं हो रहा सो so, मैं क्या करूंगा एड के बटन पे क्लिक करूंगा और फिर इतने हिस्से पे क्लिक करूंगा जी आपको फील हुआ उसने पिक कर लिए ये पिक्सल्स मुझे फील हो रहा है जी यहां से भी कुछ रह गया तो मैंने यहां भी क्लिक किया लेकिन ये क्या हुआ क्योंकि मैंने वैल्यू 50 की हुई थी तो वो बाहर से भी उसने रेड कलर पिक्सल पकड़ लिया आप तो ये समझ रहे होंगे कि ये तो येलो कलर है तो इसने रेड को क्यों चूज किया अगर आप इस येलो कलर को देखो तो इसके अंदर लाइट शेड रेड कलर का लाइट शेड मिक्स है सो इसको एक दफा अंडू करो कंट्रोल जी एडिट वो अंडू कर लेंगे इसको वापस उसी हालत में हम आ गए जी ऐसी सूरत में अब हमें बहुत कम पिक्सल सेलेक्ट करने हैं तो अब हम दोबारा से टॉलरेंस में आएंगे और इसकी इस वैल्यू को 50 की बजाय मैं 8 कर देता हूं जी मेरी बात फॉलो कर रहे हैं अब हम दोबारा से यहां पे क्लिक करते हैं देख रहे हैं हम अब अब आपको फील हो रहा होगा क्या हो रहा है सिलेक्शन हो रही है इसको एक बार फिर से अंडू कीजिए आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी अभी हमने इसके तीन देखे न्यू सिलेक्शन उसके बाद क्या था add to selection for example मुझे लग रहा है कि कोई सिलेक्शन एक्स्ट्रा हो गई है जैसे मैं इस हिस्से को देख रहा हूँ मुझे लग रहा है ये एक्स्ट्रा है तो मैं तीसरे टूल पे क्लिक करूंगा और इसको हम बोलते हैं सब ट्रैक सिलेक्शन चेक करते हैं इससे क्या होता है जी देखा आपने क्या हुआ सिलेक्शन रिड्यूस हो गई अंडू करें इसको दोबारा ये ये देखिए ये ब्लॉक बाहर निकला हुआ है मैं इस पर क्लिक करता हूं तो क्या होता है ये अंदर चली जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिलेक्शन रिड्यूस हो गई इसका एक चौथा टूल भी आ रहा है जिसको हम बाद में देखेंगे वो इस वक्त रेलिवेंट नहीं है ठीक है इसे अभी हम थोड़ी देर के बाद अभी देखते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद अब हम इस सिलेक्शन को खत्म करना चाहते हैं चले एक काम कर लेते हैं हम खत्म नहीं करते हम इसमें कोई कलर करके देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल इसका रेड कलर आ रहा है हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं जरा नोट कीजिएगा कलर चेंज करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है शिफ्ट बैक स्पेस जी मैं दोबारा बता देता हूँ शिफ्ट बैक स्पेस जी मैंने शिफ्ट बैक स्पेस किया अब वो आपसे क्या कह रहा है कलर्स आगे कहता कौन सा कलर दोगे फोरग्राउंड के बैकग्राउंड जी ये काम करें इसको जरा कैंसिल कीजिए और मैं इसका कलर चेंज करना जा रहा हूँ ब्लू सो तो so, यहाँ पे क्लिक किया और यहां से मैंने कलर चूज किया ब्लू जी अब मैंने बैकग्राउंड में ब्लू कलर कर दिया फिर दोबारा से शिफ्ट बैक स्पेस करते हैं और यहां से हम आते हैं बैकग्राउंड में यहां कोई कलर नहीं आ रहा बैकग्राउंड कलर का मतलब कि टूल बॉक्स में जो भी बैकग्राउंड कलर है उसको इस्तेमाल करो और ये लिखा आ रहा है मोड ये मोड से क्या रहा है कलर को मिक्सिंग किस तरह करेगा वो इस वक्त नॉर्मल मोड आ रहा है ओके करके देखते हैं क्या होता है देखिए जरा क्या हुआ ये तो बिल्कुल इसी तरह हो गया जैसे हमने दीवार को पेंट कर दिया यानी उसकी जो स्किन है एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो तस्वीर के अंदर कलर होते हैं ये कलर ब्लेंड हुए होते हैं आपकी स्किन के मुताबिक लेकिन जब आप नॉर्मल कलर से इसको फिल करोगे तो ये लाइका पेंट हो जाएगा बिल्कुल उसी तरह जैसे हम किसी बॉल को पेंट करते हैं सो ये गलत तरीका है यानी आपने जब भी कलरिंग करनी होगी आपने किसी भी सूरत में नॉर्मल कलर का मोड इस्तेमाल नहीं करना सो इसको अंडू करें एडिट और अंडू जी दोबारा से शिफ्ट बैक स्पेस और अगर आप कलर करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड हमारे पास दो कलर्स हैं एक है मल्टीप्लाई और एक है कलर ये दो तस्वीरों को कलर करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो यानी आपके पास कोई इमेज है ब्लैक एंड व्हाइट है आप उसकी कलरिंग करना चाहते हो तो याद रखना है या हम उसको मल्टीप्लाई से कलर करेंगे या हम उसको कलर से कलर करेंगे ठीक है तो मैं इसको फिलहाल कलर चूज कर रहा हूं जी फर्क पता लगा आपको इस दफा तस्वीर हमें नजर आ रही है ऐसे ही है अभी वो वाले पिक्सल्स जो हमने सेलेक्ट नहीं किए थे या नहीं हुए थे वो रेडी हैं बाकी सारे के सारे चेंज हो गए हम आगे मजीद टूल्स भी पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम इससे ज़रा बेहतर सिलेक्शन कर सकते हैं ओके इसको जरा अब हम अंडू करें अंडू करने के बजाय सिलेक्शन कैंसिल करते हैं जी सिलेक्ट जी नॉर्मल व्यू कीजिए कंट्रोल जीरो ये कंट्रोल जीरो शॉर्टकट होता है नॉर्मल व्यू का जी ये कलर हमने चेंज किया है इसका ये भी रेड कलर हमें नजर आ रहा है अभी हमें और टूल्स पड़ेंगे उसमें ये चीज भी हम कंट्रोल कर सकते हैं चलिए इसको अंडू कर लें जरा अच्छा एक बात आपने और याद रखी है कंट्रोल जी आमतौर पर दूसरे प्रोग्राम में अंडू का शॉर्टकट होता है और एक से ज्यादा अंडू करने के लिए हम रिपीटेडली कंट्रोल जी करते हैं लेकिन फोटोशॉप में कंट्रोल जी के साथ सिर्फ एक अंडू हो सकता है अगर आप एक से ज्यादा अंडू करना चाहो तो आपने कंट्रोल आर्ट और जी करना है स्टेप बैकवर्ड एक से ज्यादा स्टेप्स पीछे जाना होगा तो आपने स्टेप बैकवर्ड करना आर्ट कंट्रोल और जी आप देख रहे हैं पीछे आ गए वापस कंट्रोल डी करके आप सिलेक्शन को खत्म करोगे मेरा कीबोर्ड इस वक्त काम नहीं कर रहा आज अभी मुझे इसे क्विट करना पड़ेगा मैं अभी फिलहाल इसको क्विट नहीं कर रहा हूं सो so, मैं सिलेक्ट से जाकर इसकी सिलेक्शन को खत्म जी लेक्चर अभी हमारा चल रहा है लेकिन अभी हम अपने पहले लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप कर रहे हैं कुछ लंबा लेक्चर हो गया आपने यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको क्या समझ में आया ये भी आपने कमेंट करना है आपको क्या समझ में नहीं आया ये भी आपने कमेंट करना है थैंक यू वेरी मच